Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de daisy stitch maken. Dit is een, ja, een bloemblaadje en eh, die haak je met dubbele stokjes. Ik heb de Julia wol gebruikt van Zeeman. En ik eh, ga beginnen met 8 mm. Ik heb hier al een beginnetje gemaakt zodat je ziet een beetje dat je per blaadje werkt. En ik haal eventjes toer 2 uit zodat je ziet wat toer 1 is. Toer 1 is één kant en dan de andere kant wordt de rij, worden de blaadjes, maar ik haal het even uit, worden de blaadjes er weer opgezet op de ringen. handigste is gewoon als je een beetje meehaakt. En dan, ehm, dan zie je hoe het gaat. Zo. We beginnen met een gewone opzetlus. Hoe je dan gewend bent om te doen. En je haakt 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je zet hem vast op de vijfde, 1, 2, 3, 4, 5. En je haakt weer 4 lossen, 1, 2, 3, 4. En je zet hem weer vast in het begin van je lossen met een vaste. Kijk, dan heb je een beetje hier het rondje en twee touwtjes. En dit zijn eigenlijk, dit stelt een stokje voor. Je draait dus nu het werk. En je gaat dubbele stokjes maken. Eén. Twee. 1, 2, 3, 4. En we moeten eindigen in het rondje. Dus dan maken we weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En die zetten we vast in het midden. Met de vaste. Dit is één bloemblaadje. En dan gaan we de volgende pakken. Met 4 lossen. En drie dubbele stokjes. We hebben nu drie dubbele stokjes gemaakt. En we moeten er nog één om hier dus aan de onderkant uit te komen. Zo. Dit is al de eerste halve daisy stitch nu gaan we weer 9 lossen maken 8, 9 even natellen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dat klopt dan gaan we weer vastzetten op de vijfde 1, 2, 3, 4, 5 hier op deze. En dan gaan we weer 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. Dan zetten we hem vast. Het einde van het andere, ja van de daisy stitch van de bloem uiteinde dit gewoon een beetje oefenen kijk en dit wordt dus je tweede bloem nu ga je weer het werk draaien en dan ga je aan de tweede bloem beginnen en dan maak je weer even twee dubbele stokjes die steek je dus in in die ronding dit is de eerste en nu de tweede En als je het niet helemaal weet, dan leg je gewoon elke keer je werk neer. En je hebt in totaal 5 ja, stokjes of lossen nodig. 1, 2, 3, 4, 5 per bloemetje. En we moeten eindigen in het rondje hier. Dus in dit rondje. En dan pakken we dus vier lossen, want anders komen we bovenuit. 1, 2, 3, 4. En die zetten we vast in de opening. En dan maken we weer een nieuw blaadje van 4 lossen. 1, 2, 3, 4. We doen even 3 stokjes. Dubbele stokjes. En dan kijken we even weer hoe we uit zijn gekomen. En we moeten daar eindigen aan de buitenkant van eh, het blaadje. Eh, dus dat betekent dat we nog één dubbel stokje moeten maken. Als je dus een hele lange sjaal maakt, dan moet je een hele rits van deze halve maken. Want op de, dat is eigenlijk de lengte van de sjaal. Dan nou gaan we weer een nieuw bloemblaadje maken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We zetten hem vast in de vijfde. 1, 2, 3, 4, 5. En we maken weer 4 lossen. En dan leg je even het werk neer om te kijken hoe dat je hem weer moet aansluiten. Want je moet hem weer hierop aansluiten. Maar omdat het blaadje zo loopt, moeten we het werk even keren en zo hierin in steken. Zo, je keert het werk. Je zet hem vast. En je keert het werk nog een keer, want nu ga je weer blaadjes maken. En dan maak je weer dubbele stokjes die in de opening maakt. 1, 2, 3. 4 En we moeten onderaan uitkomen, dus we zetten nu nog een rijtje van vier lossen vast in die opening. Zo, en dan hebben we weer een blaadje. en we gaan weer een blaadje maken 4 lossen 3 stokjes dubbele stokjes vijfde moet hier eindigen, dus dat wordt ook een dubbel stokje. Zo, dan hebben al drie blaadjes. We gaan er nog één maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We zetten hem vast in de vijfde, vanaf de naald 1, 2, 3, 4. Dus in deze. En we zetten 4 lossen 1, 2, 3, 4. We gaan weer een blaadje maken, dus we gaan weer zorgen dat we doen keren. Het blaadje moet zo vallen um, zo vallen. Dus je zet hem zo vast. Dan moet je even mee oefenen hoor. En dan keer je weer het werk. Zodat het weer plat op tafel komt te liggen. En dan maak je weer even twee stokjes. 1, 2, 3. 4. Zo. We hebben vier stokjes en nou weer vier losse. 1, 2, 3, 4. Die zetten we vast in het midden van het blaadje. Van de bloem. Dan weer vier losse. En dan even weer drie stokjes. Drie dubbele. 1. 2. we hebben drie dubbele gedaan we moeten nu eindigen in het midden en daarom um, doen we vier lossen want we gaan nu het, het, de, het weer keren en dan gaan we de bovenkant maken dus we gaan nu vier lossen maken 1 2 3 4 en die zetten we in het midden vast en omdat we nu dus de bovenkant van de bloemblaadjes gaan maken, gaan we weer 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. Dan weer drie dubbele stokjes En omdat we weer in die ronding moeten eindigen, pakken we 4 losse. 1, 2, 3, 4. En die zetten we weer vast in de bloem.